Les ciutats europees estan preparades i tenen capacitat per acollir aquestes persones i que, per tant, no hem de dilatar més aquesta situació. Hem llançat aquest manifest clarament amb voluntat de que se supin al màxim de ciutats. De fet, ja ens estan arribant noves signatures de moltes ciutats de l'Estat i d'altres ciutats europees i esperem que això faci efecte. No és una qüestió de xifres, no és una qüestió d'estadística, no és una qüestió de mesos, és una qüestió de que hi ha milers de persones que ara mateix estan eh, patint eh, que estan en una situació realment indigna i de vulneració de drets fonamentals i que estan intentant sobreviure amb dignitat i que Europa ha d'estar a l'alçada i ha de respondre. Les ciutats ja hi estem treballant, de fet a Barcelona aquesta setmana ja presentarem un equip de coordinació per un pla d'acollida que evidentment s'haurà de fer en col·laboració amb les entitats especialitzades i amb les altres administracions.